hi guys welcome back to my channel ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೋಟೆಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭರತಪಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಇಬ್ಬರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೋಗ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಫುಲ್ ಡೀಪ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಈ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗೆ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೀಸನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಪ್ಸ್ ಸೊ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ so that is the main reason ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಹಿಡಿತಾರ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂತ ಸೊ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರು ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೀಯ ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಏನಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಸ್ಪೀಡೋ ಮೀಟರ್ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಭಯ ಅದು ಬೇರೆ ಕೆ ಎ ಗಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ಗಳಿದ್ವು ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವ ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಂತ ದೇವರಡೆಗೂ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ರೋಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಗುಂಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ಮ ಗಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಅದು ಸೇಮ್ ಸೈಜಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಗುರು ಏನು ಹೇಳಿ ಲೈಕ್ ಆ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ರೋಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೋಡ್ ಸೈಜಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಒಂಚೂರು ಯಾವ ಮಾರತ್ರೂ ನಾವು ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಾನೆ ಆಪೋಸಿಟಿಂದ ಅವನು ಅವ್ನ ಲೇನಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೇನಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಕೋವಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಓರ್ಲಿನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತೂ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಆದರೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಎ ಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಎ ಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೋಗೋಣ ಆದರೂ ನನ್ನ ಗಾಡೀಲಿ ಕರ್ವಿಂಗ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶೂ ಟಚ್ ಆಗಬೇಕು ನೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಬೆಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೇರಳ ರೋಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ವಿಗೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ ಕರ್ವ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಆಯ್ತು ಗುರು ಪೊಲೀಸರು ಹಿಡಿದ್ರು ಸ್ಪೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೊ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟರ್ ಓ ಗಾಡಿಯಿಂದ ನಾವು ಬಚಾವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಪೊಲೀಸರೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾಲದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿದು ಜಾವ ಈ ಥರ ಇದೆಯಾ ಹೊಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಏನು ಎರಡೆರಡು ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಇದೆಯಾ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಗಾಡಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕೆಳಗಡೆನೇ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ವಿ ಏಯ್ಟಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆದರೂ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗೋ ಗಾಡಿನಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಹೋಗೋ ಆ ಥರ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಗಾರ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದಿನ ಅನ್ಬೋದಪ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಮೂವತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೇಲೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಗಾಡಿಗಾದ್ರು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಿಯರಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಕ್ ನಾನು ಕಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರಲ್ಲೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ನಾರ್ತಪಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒನ್ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ರೂಮಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಒನ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು so hundred and thirteen kilometres ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗೋದು ಇವಾಗ ಒನ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ four plus three seven kilometres ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕೊನೆಗೂ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಫಾಲ್ ಸಿಕ್ತು ತುಂಬ ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೆಸ್ರು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಕೇಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಂದ ಹೊರಡೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಇದೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಟ ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೋಡ್ ಚೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ರೋಡೆಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಗುರು ರೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನೋ ಅನ್ಬೋದು ರೋಡ್ ಫುಲ್ ಹಾಳಾಗೋಗಿದೆ ಈ ಥರ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನೇನು ಸೆವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಬೇಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಓಡಿಸ್ಬೋದು ಒನ್ ಅವರ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಫಾ ಈ ಥರ ರೋಡಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಓಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅವರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ರಬ್ಬರ್ ಗಿಡನೇ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ರಬ್ಬರ್ ಇದು ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ನು ನಮಗೆ ಇರೇಜರ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದೆ ಟೈರ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅವಾಗಲೇ ಹೋಗಿದ್ದು ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಗೂಗಲ್ ತಾಯಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು one and half an hour ಅಂದರೆ one hour forty two minutes ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಗೂಗಲ್ ತಾಯಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಒಂಚೂರು ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಹಳ್ಳ ಗುಂಡಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಈ ಕರ್ವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತೂ ಇನ್ನೂ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಹ್ಞೂ ಏನಿದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡಲ್ಲಿ ಹಾಕೋರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಗ್ಸಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಇಲ್ಲೇ un corridore là ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೋಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇರಳದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಅಂತ ಇರೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಲ್ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಥರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರೋಡು ಇಲ್ಲ ಒಂದು five six kilometres road full ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆದಮೇಲೆ ಫೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಬಟ್ ಅವರು ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆಫೀಸರು ಅದಾದಮೇಲೆ ರೋಡ್ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೈವೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಟೈರ್ಸ್ಗಳು ಒಂದಿನ ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ಸು ಒಂದಿನ ಪಂಚರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಪಂಚರ್ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟಯರ್ ಪಂಚರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಭಯ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗಂತ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಎಮ್ ಐದು ಏರ್ ಫಿಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ನೋಡ್ರೆ ಹಾಳ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಸೊ ಅದೊಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಥರ ರೋಡಲ್ಲಿ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಹೈವೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಅದು ಗಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ಫೀಲ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅದರ ಮುಂದೆ ಹ್ಯಾಂಡಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆವಿ ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗಂತೂ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳ ಇಳಿಸಿದ್ರು ಕಟ ಅನ್ನತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಬಂದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ರೂಟಿಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗೋಣ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಒಂದು ಸೆವೆಂಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಸೇಮ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅದೇ ಸೊ ಅದೊಂದು ರೀಸನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ನಂಗೆ ಹೆವಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕೋಲ್ಡು ಎಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಲೈಕ್ ನೀರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಟರ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗಬೇಕಲ್ಲ ಅದೊಂದಿದು ಸರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಏನು ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ರೋಡ್ ನೀಟಾಗಿದೆ ಗುರು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ರೋಡ್ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಗಾಡೀಲಿ ಫುಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಅರ್ಚಪಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಫ್ಯೂಲ್ ಹಾಕಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಫ್ಯೂಲ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಬಂದು ಕಣ್ಣೂರು ಹತ್ರ ಹೇಗೋ ಬಂದ್ವಿಗೂ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತವನೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಮಲಯಾಳೆ ಭಾಷೆ ಬರೋಲ್ಲ ನನಗಂತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಒಂಚೂರು ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹುಡುಗಾಗೆ ತಮಿಳು ಮಲಯಾಳಂ ಎರಡೂ ಬರೋಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಆಫೀಸರ್ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವನೆ ನೋಡಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ರೂಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫೀಸರ್ನ ಕೇಳೋಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಫೋನ್ இன்னொன்று எங்கே போகணும் ஸ்ட்ரைட் போகணும் ಯಾರಿಗೂ ಇವನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೋಣು ಅಂತವನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತೀಯ ದೇವ್ರು ಇದು ಇಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಒಂದು ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾನೇನೋ ಇದು ಬೈಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ದಂಡಕ್ಕೆ ವಾಚ್ ವಾಚ್ಮನ್ ನಿಲ್ಸಿರೋದು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಂಗೆ ಸಚ ರೂಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗೋ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗೋ ಅಂತ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ರೂಟ್ ತೋರಿಸ್ತೈತೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋ ಅಂತ ಯಾರು ಮಾತು ಕೇಳೋದು ಓ ಇದೇ ಗುರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗೋದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಈ ಥರ ಟೂರಿಸ್ಟರಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಈ ಥರ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳಿದರೆ ತಾಗಿದೆ ಇದು